aniga maskaxiyan sawir haddaan istuso degmo kasto markaan sawir iska tuso waxaan arkayaa buuq aan dhammaanayn isjijiid oday dhaqameed oo inkaar qabo qaylinay wax kastoo la keena isaga raba inuu qaato kista resourciga maaragta meesha taal la isku haysto siyaasiga lugaha kula jiro maxay dhahaan gudoomiyaha naftiisi eh, isaga naftiisi wuxuu leeyahay war anina dadaan wataay dadkeeyan maaragtay eh, aan aan rabaa inaan maarkino aan wax kasta siiyo marka runtii nidaam kaloo wax kaloo socda male warqada la isdhaafsanayo male xafiis arkiivi male service shacbiga loo qabanayo male shacbiga canshuuraa laga qaadaa kelimoogii wax kaloo service loo qabto yah ma jiro marka si loo helo nidaam degan ee dowladeed horta waxaa la rabaa in eh, degmo kasto nidaam maamulka waxa meeshaad ka barateen waxaan arkaayo waxyaabo badanaa laydin baray waxa meeshaan ka barateen runtii inaad aad maaragtay eh, fulisaan sidaas inaad u fulisaan idinkaa mas-uulka ah deegaankaasoo dhan deegaan markii laga hadlayo magaalo keligeed lagama hadlayo waxaa laga hadlaya wax alla wixii tuulooyinka deegaankaas ka tirsan ayaa laga hadlayaa marka eh, confusionkan iyo buuqan aan dhammaanayna degmooyinka maalin kasta ka socda dhulaa laysku haystaa gudoomiyaa dhulbixi kanaa ka hor istaagay caafimaadkiyaa laysku haystaa qofaa wuxuu leeyahay liima magacaawaay sidaas qofkaan liima keenaay eh, maaragtay eh, waxaa laysku haystaa hay-adaha meesha tagaaya baabuurta ay leeyihin hamaloo ijaaro ma garate waxaa laysku haystaa kaararaa tagaaya yaa la siinaa laysku haystaa ma garate hay-adaha samafalka howlahooda looma fududeeyo looma ogolaado misbaaraa loo dhigtaa haddaan ani iisoo marin sida aniga aan rabin haddaan laga helin ma soconaayo waxaasoo dhan nidaam xun waay waa in la helaa muwaadin soomaaliyeed runtii ka fikiraaya xilkaan maanta haysaa waxaa muhiim ah inaad maarkino legacy taariikh ka tagtid adhahdo deegaanka anaa waxu qabtay hal dhagax haddaad dhigta waa la arkaayo deegaankaada haddaa burburisina waa la arkaayo deegaanka marka nidaam xumada iyo isqabqabsiga aan dhammaanayn degmooyinkan waxaan rabnaa inay maaragtay eh, ka dhammaadaan howlaha shaqo oo idintaala waa laidin sheegay howlaha ugu muhiimsan oo shaqo deegaankaas maamulka iyo maareynta tababaradooda waa qaadateen waa aragteen waxay yihiin muhiimadooda waxay yihiin waa aragteen marka waxaa dhacdaa magaalooyinka qaarkood canshuurta waa la kala qaataa dadba gruubba meel bay u qaataan gruub kale meel kale u qaataan isla maalintii markii lacagtii lasoo qaado waa la qaybsanaya kan labaatan doolara loo tuuraayo kan shan doolara loo tuuraayo kan laba doolara loo tuura waxaas nidaam dowlad maaha nidaam dowlad waxaa waaye waa in marka ugu horeysa dowladdii magaaladii maamulkii uu yeeshaa budget budgetka aad idinka aad samaynaysaan waa budget projection waa iska marka budget aad leedihiin halahaasaan ka heli karnaa suuqa kawaanka intaasaa bishii kasoo geli karto suuqa malaayi intaasaa kasoo geli karto suuqa xoolaha intaasaa kasoo gelayso suuqa khudaarta iyo maxaa la galeyda iyo intaasaa kasoo gasho bishii maxay dhahaan dukaamanka halahaasaa laga soo qaadaya maxay dhahaan dadka oo baabuurta dembiyada galo maaragtay ama ninka qof la yidhaahdo waxaa waaye iridaada qashinka daadi oo kale oo diiday inuu qashinka daadiyo ganaaxa waxyaabahaas intaad mataqaana aad fiirisaan oo horta bajad gaar ah bishii markaad samaysataan oo labaiyo toban bilood ku dhufataan aad dhahdaan bajadka noo yaal waa kaa shaqaalaha aan haayar karno yaa noo shaqaynaya subaxdii haddaad magaalada day u baahantahay intaasoo oo dowladda hoose ee maarata dadka ka shaqeeya oo canshuuraha soo aruuri shan maa laga dhigaa toban maa laga dhigaa waxay ku xirnaanaytaa ku xirnaanaysaa hadba maaragtay awoodda magaaladaas magaaladii waxaa la rabaa inay isku filnaato sida keliya iskugu filnaan karto waxaa waa magaaladii waa in serviceka sida mataqaanaa ee dadkan canshuuraha registry dadka horta waa in loo sameeyaa meel civil registry ladhaho anagraphy qofkii waxaa lahaa murjiibidi waa inay cunuga dhasho familka famil kasta waa in loo sameeyaa famil maxaa la lahaayaa maaragtay eh, eh, eh, registry odaygii aabbaha isqabo warqadahooda maataqaana oo maxkamadda oo iyaga isku guursadeen feel la geliyo maaragtay cunuga hadduu dhasho soo report garayaan da'diisii waqtigu dhashay wax kasta soo report garayaan maaragtay dhimasho haddii qof dhinto lasoo report gareyo la yidhahdo qofkaas waa dhintay marka wixii waa inay noqdaan wax dowladeed sida keliya lagu samayn karna waxaa waaye waa in database ay jirta database oo maaragtay oo software ah la diyaariyey qofkii meesha ay u taalo waxaan waxaa rabaa boqolaal sano inay yaalaan sida keliya ay ku yaali karaan ku ooli karaan waxay tahay in wixii record oo electronic record ay yeeshaan maaragtay hadda magaalo leh hadda inteeni haddaan iswarsan qof oo maxaa la lahaaya warqad dhalashii leh ma jiro maalintii la dhalay exactly municibi sideed lahaay qof haysta ma jiro ma jira maya waa wadanka keliya dadka warqada dhalasho lahayn warqad dhalasho lahaan la-aanteeda ceeb waa adduunka maaragta qofka isagoo isagoo deegaan lahayn oo kale lamid tahay marka horta waa inaad mashquul ku noqotaan bahashaas laga shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqeysaa sidii maaragtay howlahaas xasaasiga ah dadkii la baraa la dhaho waa inaad registration aad samaysaan waa inaad mataqaana imaataan xaafadaasaad degan tahay gurigaaga adresskiis adiga xaaskaaga waa lagu qoraaya caruurtaada lagu qoraaya goortay dhasheed wixii hadda kadib dhalanayna sharci la dhahaa maarkino muddo hal sitmaan gudahooda waa in cunugaa dhashay kan isbaal ku dhashay waaba ku dhashay wasaaradda caafimaadka soo gudbinayso waxay usoo gudbinaysaa maaragtay eh, eh, xafiiska dhalashada eh, kan kaloo bannaan ku dhashina waa in maaragtay lagu khasbaa la yidhahda istimaac gudihiis sharci ahaada istimaac gudihiis cunugaas in meeshii registrationkii lagu sameeyo